mga sa yung YouTube ko na-hack. Diyos ko, Lord. Hello, mga chaps. I'm so panic. Nag-panic ako, mga chaps. Yung YouTube ko na-hack. Diyos ko, Lord. Ang laki na ng hirap ko doon. Diyos ko naman. Yung mga, yung mga videos ko doon. Tapos sinakto pa talaga na magpe-payday. Putang ina. Alam mo yun? Mm-hmm. Kasi mga chaps, ang, ang payday ng mga YouTuber, lumalabas yan sa AdSense namin every 10th of the month or 11th of the month. um, alam ng hacker siguro yun. Kaya ano, sinakto niya talaga na gano'n, no? Uh, every 10th ng buwan. Pero nag appear yun sa mga bank account ng YouTuber every 22nd or 21st of the month. And Nag-live ako para i-announce sa inyo na yung YouTube ko po hack Dinilit yung mga videos ko doon. <laughs> Diyos ko. I'm so panic talaga kanina mga chaps. Akala ko mariretrieve ko pa kasi may nag-confirm, may nag-email sa email ko kanina Then, di ko naman na-ignore ko siya. Pero, hindi ko alam siguro na touch screen ng phone ko. Tapos, nakakuha ng accent yung hacker. <laughs> Alam mo yung hirap ko doon, mga chaps. It's been for three years. Three years, wa? Three years. Hindi pa nga ako 10 million, butang ina mo. <laughs> 1.7 million pangala yung channel ko. Kinurakot mo na. Ang sakit lang sa dibdib kasi sakto, sinakto na this month, magpe-payday. Alam mo, laki-laki ng kita ko this month. Tangin na makukuha niya lang yun ng ganun-ganun lang. Naka oh my oh. God. Naka-live siya. Naka-live siya? Mm. Yan siya eh, di ba? Mm. Naka-live yung YouTube channel ko. Iniba yung pangalan. <laughs> Mm, ang hirap mag-build ng YouTube kung alam nyo lang ay eh, nakaka-stress, nakakapagod, gumawa ng content, nakaka, nakaka-stress gumawa ng content at mag-edit ng content, tapos mawawala lang yung pinaghirapan mo. Kung sino man dyan yung pwede makatulong sa akin, baka ma-recover ko pa yung account ko, please. Help me. Tinatry ko siyang i-retrieve kanina, te. Kanina pa, talaga. Tapos naghahanap ako ng pwede kong makontak. Mm-hmm um, tinatry ko rin kontakan yung Google, tinatry ko rin kontakan yung YouTube. Pero unfortunately kasi talagang wala silang customer support. Diyos ko, YouTube ko! <laughs> Nagpapanik ako mga chats kanina pa. Hindi ko alam, hindi pa ako natutulog. Kanina pa, 7.20am na dito, kanina pa ako nagre-retrieve ng channel ko. Kanina pa ako nag email kanina pa ako naghahanap kung sino makakatulong sa akin, 7.20am. Wala pa akong tulog magdamag. Kung meron mga kayong kakilala mga jobs na pwedeng tumuwa, tumulong sa akin, ma-retrieve yung account ko. Tingnan mo, tingnan mo, ito yung kanina ko pa. Eh yung account ko, hindi ko siya nire-refresh kasi once na i-refresh ko tong account ko, wala, hindi ko lang makikita tong mga to.